ალო. გამარჯო. ალო. ალო, ალო. მოგესალმებით ჩემთვის, მეგობრებო, მე ვარ ლაგ ბოი და სანამ ვიდეოზე გადავიდოდეთ, მადლობას მოუხდი ჩემს გამომწერებს. მე უკვე 700-ი გამომწერი მყავს და ყველას გიხდი ძალიან დიდ მადლობას. და დღეს მე ვაპირებ გადავიღო ვიდეოს ახალწოდებით გათამაშება და ამისთვის დამეხმარება ჩემი ძმა და მეგობარი შმაგი კვარაცხელია. მოგესალმებით. მოკლედ, ჩვენი ვიდეოს შემდეგში მდგომარეობს ურეკავ

თავარია ზარი გავიდეს და მე ჩვენ გამარჯობა გამარჯობა თქვენი სახელი ნატა ნატა გამარჯობა გილოცავ თქვენ მოხდით გალინიუსის გათამაშებაში თუ არის გალინიუსი ეს არის ახალი ტელევიზია და ეხლა უნდა აერჩიო თქვენ ციფრი 4321 რომელიც სამი აიო გამარჯობა გამარჯობა თქვენი სახელი მე ჯალენიუსი <laughs> გამარჯობა თქვენ მოხდით გათამაშებაში და ტელევიზორს თუ უყურებთ მაგრამ სასაცილო არ ამგონი არ ამეყოფა. არა. ხალხო, თქვენი სახელი შემახსენეთ? ნატა. ნატა, თქვენ საკმაოდ ღლიანი აღმოჩნდით. თქვენ მოიგეთ ბინა არადაუთო. ჩარტე თუ არა ტელევიზორი? ჩარტე? ნატა. ჯანე კომპიუტერმა ვადიებ, ერთ-ერთი ხოლმე არა. ერთ-ერთი ხოლმე არა. ერთ-ერთი გამარჯობა გამარჯობა ალო ალო რომელი გძანდები დათო დათო მე გათამაშებიდან გერეგა ტელევიზორს თუ უყურებ ხედა გათამაშებიდან ტელევიზორი ხო ჩართეთ ახლა გადართეთ ახალი ტელევიზია არის TV ოხუნჯი თქვენი სახელი? ა? თქვენი სახელი? რაკი ვინა ხარ რაკინდო? თქვენი ნადგომდებარეობა გვაინტერესებს, ხალბატონო. ბატონო? თქვენი საცხოვრებელი ადგილი გვაინტერესებს. ჩგალი? ჩგალი. და ეს ქალაქია თუ დაბა? დაბა. ვერ გავიგე, ქალაქია თუ და ჯგალი დიდია უფრო კონკრეტულად. კაი მაშინ გეტყვით რომ თქვენ მოიგეთ უთო. მაგრამ ეს უბრალოდ უთო არ გეგონოთ ამ უთოს აქვს ერთი ძალიან მაგარი ფუნქცია შეუძლია თქვენი დასაცველების დაუთოვება. გაგიხარდათ გაგიხარდათ კაი და დაგიკავშირდები ჩვენ ჩვენ კიდევ ერთხელ და გეტყვით თუ სადმ დამოხვიდეთ ამ პრესის ასაღებად ალო ალო გამარჯობა ხუჩა მინდოდა ხუჩა მინდოდა ხუჩა მინდოდა ხუჩა არა ხუჩა არა შეგეშოთ მე დაგიო სასიამო მე ლუკა ვარ. მოკლედ მეგობრებო დღეისთვის ეს იყო თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქი და კომენტარი და გამოიწერეთ ჩემი არხი Luck Boy. მომავალ შეხვედრამდე. It ain't over him.